tem que é? ter um soltão, mano? Сервак везде. А, это мой сервак, брат. Это иранский сервак. Bom. Gracias, pronto. Deu próximo.